大家好，欢迎来到实盘解码。本期节目我们来聊一聊原油期货近期的走势与发展趋势。那不知道大家有没有注意到，美国五月原油期货周一崩跌，一度跌至每桶负的四十点三二美元，史上首次跌至负值区间，刷新一九八六年七月以来的最低水平。那截止到这个我视频发布前，主力合约也遭受了拖累。 暴跌击穿二十美元每桶重要关口，而三月三十号十九点二七元和四月十五号的十九点二零元所构建的平台，呃，一旦跌破，我觉得应该必将再度产生另一波的杀跌动能。本人认为零五合约事件只是一个引线，必将引爆本周原油主力合约的血雨腥风的一幕。大家要知道。 自一九八六年至今的原油主力合约最低价格是在一九九八年十二月的十点三八美元。那是否还能触及这一低点区间？百年一遇的行情，我们是否在恐慌中作为一位看客而无动于衷呢？有危才有机，只有把握住危机，从危机中抓住机遇，才能改变你一生的财富。 那接下来，我们就从零五合约引发的血案开始聊起，梳理近期主要数据，结合基本面以及市场机构、投行观点等几个方面，详细的来分析原油价格的未来走势。 那有分析人士指出，导致原油期货暴跌的原因是罕见的。在北京时间四月二十一号凌晨五点，原油期货主力合约将进行最后的移仓换月，基本品种将按照收市的买卖价进行强行平仓，与到期合约相关的所有待处理的挂单和止损限价单将被取消，并且实现当时的任何浮动盈亏。 所有人都在了结原油期货的五月合约，而关注焦点放在六月合约，使得五月合约一片混乱。这种混乱并不意味着美国原油储备被填满，美国正在填充储备，但还远未填满。那部分地区毫无疑问的会面临压力，需求将保持低迷。原油期货投资者一直在出逃五月份的多头多头仓位，因美国原油飙升触及。 历史的高位，且今年夏天将面临储油设备用尽的考验。美国能源部的数据显示，位于俄克拉荷马州库欣的储油罐储存量目前达到了百分之六十九，高于四周前的百分之四十九。那接下来我们来聊聊产量。 受到这场危机的影响，啊，全国多城封城，原油需求受到极大打击。四月份原油需求可能下降到三千万桶每日。此前，全球主要产油国同意将原油产量减少百分之十，以支撑油价，这是其史上最大幅度的减产。但从油价的表现来看，这样的减产仍然是不够的。某策略分析师表示，市场很快就意识到欧派克减产协议对平衡这个原油市场是不够的，并且市场对未来的 担忧仍然在增加中。澳新银行指出，美国呃库欣市的库存量自三月份嗯三月初以来大增近百分之五十。Innes 则指出，眼下的尽一切代价抛售，因为没人愿意交割，因为库欣的设施每分钟都在变得更满。呃，美国能源信息署数据显示，上周美国原油库存创纪录增加一千九百二十四点八万桶。 至五点零三六亿桶，库存自二零一七年一月以来首次超过五亿桶。那接下来，我们就从近期频频出现的美国负油价来看看，在页岩油革命的发源地。 德克萨斯州一些原油的买家出低价至每桶每两美元，与一个月前的相比大幅降低。美国石油之都的原油价格正危险的接近于零。在页岩油革命的发源地德州，买家竞购原油的报价仅为每桶两美元，较一个月前大幅下跌。在需求崩溃、供应膨胀和储能有限的三重利空中。 负价格已触及美国石油市场更为隐晦的角落。美国第一个出价低于零的原油是一条被称为怀俄明州沥青酸的内陆小原油流，上个月的价格为每桶负十九美分，在德克萨斯州价格正朝着这个方向发展。据悉，平原泉美国管道的一家子公司上周五仅以每桶两美元的价格竞购德克萨斯南部的酸性原油。 而企业产品合作伙伴公司上周则以每桶四点一二元的价格竞购德萨斯海湾沿岸的原油。 大家知道，美国六大洲的汽油价格已创下了十几年的最低。汽油价格追踪机构瓦斯巴迪的石油分析主管表示，至少有六个州的汽油价格目前处在2008年以来的最低水平。这些州分别是威斯康星州、肯塔基州、密西根州、俄克拉马州、明尼苏达州和伊利诺伊州。 威斯康星州的汽油价格处在2002年以来的最低水平，与此同时，伊利诺伊州则处在2008年11月以来的最低水平。呃，休斯顿利波石油有限公司的总裁表示：“我从未见过德州原油价格向负价格过渡。”行业研究公司科普勒的全球能源经济学家表示。 可能令市场感到担忧的是，填充率。俄克拉玛州呃库欣市的主要仓储中心库存在三周内增加了一千八百万桶，占壳牌产能的百分之二十。那接下来我们来聊聊原油的基本面以及库存的压力。 原油越来越低迷之际，一些美国的石油公司沮丧地发现，有一大批来自沙特的低价原油正直扑美国的港口。当地媒体称，有二艘装载着四千万桶沙特石油的轮油轮正驶往位于路易斯安那州的和德克萨斯州的港口，他们将于五月底抵达。 这些油是三月和四月初装的。三月上旬，沙特突然打开价格战，迅速引发全世界产油国纷纷降低售价，而令原油供应需求显得更越发的过剩。这些入港的沙特石油将被装进正在迅速减少的美国储油空间中。 继而压低本来就已经处于低位的美国油价，并将加大页岩油井减产甚至关闭的压力。考虑到储油空间正迅速耗尽，一些美国产油商有可能很快将被迫倒贴给客户，以降低库存。 更为迫切的形势是，由于供应过剩和储油空间都走向了极端水平，德萨斯州可能不得不实施减产。负责管理当地能源产业的呃德州铁路委员会本周举行了减产谈判，但最终失败。谈判将继续，下周二可能投票得出结果。 自二十世纪七十年代以来，德萨斯州从未采取过这项措施。一些美国政界人士呼吁联邦政府考虑实施禁运或者其他措施来阻止外国石油流入美国。不过，媒体分析，特朗普政府可能不会采取征收关税的办法来解决问题。 摩根士丹利的分析师认为，欧佩克协议不大可能解决短期供过于求的问题。美国供需失衡的情况更严重，因为相较于世界其他地区，美国的原油库存增长速度极快。那从美国石油钻井数量大跌可以看到，美国页岩油面临巨大的压力。 美国至四月十七号当周石油钻井总数连跌五周。美国钻探商本周削减六十六座钻井平台，为二零一五年来最大的单周降幅，将总钻井数降至四百三十八座，为二零一六年十月以来最低。全球范围内原油过剩，促使原油钻探公司大幅削减成本，取消计划。 贝克休斯与无福的数据显示，美国原油钻探公司本周关闭了美国百分之十三的钻井平台，至此，已有超过三分之一的美国钻井被关闭。那好了，本期节目就到这里。 今天呢，做完实盘交易，呃，如果有时间，我将从技术面详细的分析原油走势及交易策略。如果有做原油 ETF、CFD 期货合约的，我们不妨一起沟通交流。那让我们一起在这场难得一遇的危机中把握机会，重塑自己的财富。那谢谢大家收看。 请大家订阅、点赞、转发来支持我的节目。本节目任何观点仅供参考，不作为投资依据。投资有风险，操作需谨慎。